bismillahi rohmanir rohim mamlakatimizda gulchilikda mashhur bo'lgan namangan o'zining an'anaviy gul bayramini 61 marotaba nishonlamoqda gullar chindan ham ko'tarinki kayfiyat shodlik xurramlik soflik nafslik va orastalikni yaqqol ko'rinishidir shu ma'noda namanganliklar go'zallik va nafosat qadriyat va muhabbat hurmat va ehtirom ramzi sanalgan gullarga alohida mehr qo'yishgan islom dini go'zallik dini shu boisdan shariatimiz go'zallikni ulug'laydi va bandaning barcha narsasi so'zlagan so'zi bajargan amali kiygan kiyimi hamma hammasi o'ziga munosib ravishda unga ziynat bo'lishiga targ'ib etadi abdulloh masud roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda rasululloh sollallohu alayhi vasallam alloh go'zaldir go'zallikni yaxshi ko'radi deb bashorat berdilar imom muslim rivoyatlari ayniqsa insonning axloqiy va estetik jihatlarning uyg'unlashuvi dinimizning asosiy talablaridan biri sanaladi buni jaloliddin rumiy hazratlari yo asling kabi ko'ringil yo ko'ringaning kabi bo'l deya juda chiroyli tushuntirganlar donishmandlardan biri insonda hamma narsa go'zal bo'lishi kerak qiyofasi kiyimi qalbi va tafakkuri deb u juda o'rinli e, hikmatlarni aytishgan ushbu hikmat bugungi kunimizda ham barcha dolzarbligini yo'qotmagan boz ustiga uning to'liq bayoni islomda o'z qiyofasini topgan qur'oni karimda insonga o'ziga qarab yurishi gunohga boshlovchi hayollarga berilmaslik qalbini zikrulloh bilan poklab yurishi tanasini va kiyimlarini ham ozoda qilib yurishiga amr etilgan yuqorida aytganimizdek hadis sharifda Alloh go'zaldir u go'zallikni sevadi deb marhamat qilingan biroq ayrim insonlarda bu ikkisi zohiridagi va botindagi go'zalligi bir biriga muvofiq emas ulardan biri ruhining go'zalligiga oro berib tashqi qiyofasiga e'tibor qilmaydi boshqasi esa buning aksini qilib tanasini bezaydi va qalbini unutadi alloh sizlardan ishini mukammal tarzda bajaradiganingizni yaxshi ko'radi unda insonga marhamat qiladi deb janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashorat qilganlar shu o'rinda musulmon kishini ishi sifatiga ahamiyat berilyapti allohning yaratgan mo'jizasi bo'lmish gullarning turlari va xillari juda ko'p gullarni o'stirish va parvarish qilish insonga zavq bag'ishlaydi uni tomosha qilish insonni kayfiyatini va ko'ngliga xursandchilik kiritadi shu bilan birga yuqorida zikr qilingan eng ezgu sifatlar bilan sifatlanishlikka musharrab bo'ladi assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh